Uchumi ni mbaya. Huyu mzee ya maandamano alichanganya rais wetu Uhuru Kenyatta, akamkoroga, akachukua milioni mia mbili akaweka kwa BBI, ikapotea. Ilipotea? Haikupotea, akamchanganya, akapanga Kenya, pesa ya Kenya 900 billion wakaweka kwa project ya Azimio, kuhonga watu, kuhonga machifu, ikapotea. Sasa akisema uchumi ni mbaya, mwenye kuharibu uchumi ni nani? Ni nani aliharibu uchumi wa Kenya? Na tunasema huyu mzee ya maandamano, sisi na nyinyi tumemsamehea mambo mingi. Kung'oa leri tumsamehe, si ndio? Kuharibu serikali ya Moi, kujaribu kubidua tumsamehe, si ndio? Mambo ya kusubua Mwai Kibaki tumsamehe, kuchukua bilioni mia mbili yetu kutupa kwa BBI tumsamehe, kuchukua bilioni mia tisa na kuweka kwa azimio tumsamehe, no tutikamuohera kuroga mwana witu Uhuru wa Kenyatta hau hapana. Ni atuhitiirie, ni atuhitiirie kana atuhitiirie. Juzi nimemuona amemtoa rais wetu wa heshima, Rais Uhuru Kenyatta amepewa kazi ya maana na huyu rais wetu ya kutafuta amani katika Kongo, katika Ethiopia, amepewa ndege azunguke kama mzee wetu, mzee wa heshima. Amemtoa kwa hiyo kazi, amempeleka Kisumu, amempandisha juu ya lori, anasema ati haki yetu. Sasa wewe, wewe mzee ya maandamano, tafadhali umheshimu rais wetu Uhuru Kenyatta. Mungetaka Uhuru aheshimike ama afuate hiyo mzee? Wangapi wanasema rais Uhuru Kenyatta aheshimike? Aheshimike kwa sababu hata kama alichanganywa na huyu na uchumi ukaharibika, ni rais wetu ni mzee wetu, ni mzee wa heshima. Tunataka heshima ya Rais Uhuru Kenyatta idumishwe, asimpeleke kwa hiyo safari hiyo ya kumpeleka kwa rami kupiga kelele, kumpeleka juu ya lori, kwa sababu inatuharibia heshima yetu kama Jamhuri ya Kenya, kwa sababu tungetaka rais ambaye amestaafu akae kwa heshima, asiingizwe kwa siasa duni ya kuingia juu ya lori, ya kukaa chini ya rami na kusema haki yetu hiyo. Hapana heshima ya rais ambaye amestaafu, na hii nchi yetu ya Kenya nchi ya heshima katigu andu aitu andu mukwenda mutware kirori-ini itetia hayo gitio. Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana Your Excellency na wewe mheshimiwa wa Lamu Mashariki. Sasa wewe unasema ulikuwa pande ile, unafanya nini huko? Kuja pande hii, si ya kuja pande hii, si hapa ndio kila mtu wako unless huko utaenda maandamano, huko hakuna kazi ingine. Hata hiyo shida unasema ya van, mheshimiwa, tutakushauri hiyo shida ni kidogo. Uko na bus, uko na CDF 137 million kununua van ni asubuhi. Kazi ya rais hapana ya bas, mwambie mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya industrial park. As a member of parliament you have enough money to buy buses for each and every school, lakini kama ungekuja pande hii tutakushauri na tutakusaidia, tukusaidie ndio tuweze kusonga mbele. Kwa hayo mengi, nataka kuuliza kwa heshima, tusimame tumkaribishe kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto.